Les coses que, que crec que s'han de tenir en compte, almenys per la meva experiència, és que funcionen molt bé aquelles activitats que permeten destripar la tecnologia, entrar en les entranyes, veure què hi ha, obrir les caixes negres del software, de l'hardware, de com estan fets els objectes i eh, sempre enfocar les activitats com fossin indagacions, investigacions, perquè, perquè puguin generar aprenentatges més complexes i atractius i que les persones que participen puguin configurar el seu propi aprenentatge i generar artefactes, sistemes, eh, objectes que mm, siguin rellevants i significatius per ells i elles. Nosaltres treballem, pensant en presons, treballem eh, a nivell de nou centres, eh, nou centres que estan en diferents punts del, del territori. Penso que la jornada té una mica aquesta, aquesta importància, no? és, és trobar-nos tots, la gent que està treballant en diferents punts del, de la geografia, eh, en un lloc fent Mm, cosas eh, similars y a partir de aquí poder crear entre ells relacions que poden durante durant año, no? entre jornada i jornada. No és fàcil treballar en un entorn penitenciari i a la vegada és un, és un entorn que és molt necessari eh, fer tipo tipus d'accions, aquest tipus de capacitación entre els interns perquè tinguin aquestes competències que els permeti una integració el més ràpida i el més suau possible un cop tornin a, a la vida, a la seva vida cotidiana y diaria. Ahora en de normalizar una cosa que es más difícil, que es la posibilidad de que haya dispositivos móviles. ¿no? Yo pienso que está es, es el gran repte, no de, de mesos, sino de, de años